Saluton kai bonvenon al ia nova episodo. Hodiau estas eh, la data reveno de la forpaso de Zamenhof do temas spri speciala tago kai mi volas eh, menci du aferoin kiwi okazis juste hodiau la unua estas la publikigo de la nova unua pajo de Chiara Mosaico quio estis facte tradukita e la itala al esperanto fare de mi, cae mi tre gioias protio, cer la resulto lau mi estas extraordinara, aparte pro la qualito de la canto, de la vocio, de la musico, de la interpreto, de chiara, quio estas ne credebbe taluta, cae professia. Kai la dua fero estas che aperis fakte uh, blogajo de collego che estas emerita professoro pri linguistico Joko Lindstedt kai li estas finno kai di certe conas lin au eble ne se ne li uh, foi foie publicigas eh, blogajo in sur uh, sia blogo lingua tereno kai hodia uli publicigis eh, un novan escatologio por esperantisto e kiu donis al mi la uh, opportunon decidi sur kiu ni cum meditos do resto con ni cum medito cum ni Dankon. Saluton kai bonvenon alia nova Zamenhof medito. Odio mi volas legi kai mediti kun sur el tiro el la tractajo essenzo kai estontezo. Kiu venas el pagio 281 kai facte la el tiro estas inspirita el la blogaggio de Jopo Lindstedt, quiu parolas pri escatologio por esperantistoi. Cai mi volas iomete paroli, cai discuti con vi per tio. Sed ni comenzu, ciel ciam, per la laut legata. Ni confessos che chiom ain ne rompis al ni la capon ni ne niel povis compreni en chio nome consistus la malfeicio por la comaro se en un bella tago montrigius che ne existas iam plu nazio e ca lingua e naziai sed existas nur un ciu homa familio un un ciu homa lingua sed ni supposu che tio ci effettiva estus io terura. cae mi rapidos tranquilligi tiu in ci signoro in. Lingua internazia desiras nur doni alla homo ide mal sama i popoloi tio istaras un antau. Alia tie mutuloi da eblon comprenadi un alia sed gi nemiel intensas emixigi en internan vivon de l'acqua popolo. Cio estas escatologio? Do, temas pri doctrino pri la fina sorto de la homoi cae de la morto. Cae Zamenhof habis eh, sia in ideo in facte pre tio kai eble libere pensis pri la chanzo che en fora tago ciui homoi parolos nur uno lingua. Un lingua, sen escepte. Se tui li aldonas che la popolo e la nazio e la stato e ne devastimi in ein. Uno flanque shinis che Zamenhof vere credis che un foran tagon la tuta homaro parolos nur un lingvon sam kiel oni revenu al la fonto do iam la primitiva i homo in nur estis parto de un tribo tio estas la hipoteso pri unu geneso ciune de la lingua kai fakte ni ne havas pruvo in pritio do sed tu i poste li uh, volas uh, eh, tranquilligi la publicon dirante che nazioi, la stato, la gento, il devastini esperanto. Bone. Compreneble, la tuta situazio shangigis complete, pro la disvastigio della angla, cae en la logajo la collego parola spretio mi dio changio della escatologio della esperantisto citante articolo un eh, esperantlingvan qui un mi ancao commentis angle en alia articolo kai compreneble li mencias kai commentas la manifestum de raumo al kiu li concrete contribuis no sed mia punto estas alia chu vi timas la angla kai chu vi suferas ie anglofobio chu vi evitas el preni radico in el angla h kiam ili estas tute internazie disvastigatai eh? pro la facto che ili esas Anglai. Do, mi memoras pri la debato de cia maniere oni povas diri mem foto, sin foto, si foto au selfio. Cai estis debato, estis diversai proponoi, cai mi memoras che ciam oni parola spri tio estas pli bona tio bla bla bla kai kia mi esse inter ne diru homo i ne tute zorga spri lexicologia e problemo e ili dira sel tio na kai mio havas problemo non compreni do tio esas la punto kai tio esas vera demanda char lau mi oni devas vere pripensi ciu la mal neologis emo fontas el anglofobio au ne. Cai mine havas respondo. Ciu okaze bonvolu legi la blogajon cai um, ehm, cum mediti per tio, cae compreneble auscultu la novan canton de Chiara, Mosaico. Dancon provia attento, gis morgao, cae chiel cia, antauen sen fine.